кума касоз тенже саломат хуб аҳолон аст тенже кумр чанд шид ака ду сомону шаст дирам қирғиза ин ҳамаш хоб надорад ҳамаш хели ду сомону шаст дирам бо арзон мешава бештаришам ка ду сомону панҷо дирам мешава бо кумр ягон ҷо ҳастай айни як кумри айни як тон ду тон боша дастабкаша мебаред ина бачаҳо бозори калхозобод стаянкаш ина марҳама дим шеф ҳамо акава ё хулас кумри айни давуҷа якшабон шастирам агай кира биё сиёфкашка хоба من عزیزلر کومرده من آردن که بکورم این ای پیشش میبینیم تماشا میکنیم اکا ده سامانو پنجا دیدم میشیدگیش بودن اینا کومری قرغز مرحمه تو چند کلمتر باشه دست افکا میکنین اکا؟ یا پنج ده کلمتر میبرم تو پنج کلمتر ده کلمتر میبرم ایا تون بلوتر باشه ایا تون دو تون سه تون میریان مردم او گرافیکون شو تاکی میبرم شو شو мешидагиш дуним сомони ина ики ярам сомон булалекан кӯмир булайгон ҷое даставкасна то он километргача уйгача бор берад даставка марҳамат бирто никитон оса то уйгача бору берад марҳамат ина кӯмироро нахоша фирсида будем бачо кӯмирам омадаис ҳаво камтар абурчоб пагабо хунук шава бо камтар қимат мумкин шава ина бачо нархҳоро фаҳмидем чӣ хирдай ҳаво боришот мешавад дига овардан қинтар мешавад ина бачао камар о гарен ташқатиян ка як қопчаш чанд кило мурӯяка як қопчаш ай чили се кило то чили пан чили ҳафт кило мебуяд суш ана сумуш чанд ка мешавад сумушаисоб бадуш як сад бисту як сад бист як сад понздаҳ хулас як қопча 620 615 сомон мешава ина бир қопчаси 115 сум 120 сомон бўлади азизлар мана то 10 километргача доставка қиламиз деяпти кумри қирғиз майли ака барори кор шумода рақамора мегин яке боша занг мезана хонаро биёр рақамора гин ака рақамо 97 22 61 ина шидози ташта рақамора менависем азизон чизе дар кӯ бошад ина кӯмра ҳастае занг зане мумкин тохонатоно бардад карта ҳаст карта чикари карта аст витами душанбе сити душанбе сити ина бачаҳо занг занед карташ бошад карташта бо партоен тохонатоно бе моло дастсафка мекунад ду сомону панҷо дирам кӯмри қирғиз марҳамат саломат бошед